للتاريخ يا مسيري لحظة للتاريخ يا مسيري لأنك تسجل في كأس العالميتين في كأس العالم روسيا بنفس الطريقة بنفس ينتهي المنتخب البرتغالي اوتافيو اوتافيو على جهته اليسرى بالراس نزلت كره مشاهدينا الكرام وصلت ناحيه زياش زياش على الطرف الايمن سفيان مرابط خروج رائع بالكره تمثيليه على ايقاعات مغربيه هنا ارتياش الله ارتياش على تعطيه اه لا زالت زالت برتغاليه وناحي بعد ذلك زياش زياش والكره تخرج وخرجت الكره نعم خرجت الكره وبالتالي لدينا رميه جانبيه نلعب الان الوقت المحتسب لنا ضايع حذر الى اللحظات الاخيره هنا يحيى برافو يحيى اليوم عطيه الله في احلى عرضيه في احلى عرضيه الذهاب وبالتالي يعانق المجد هنا في كأس العالم في قطر 2022 هذه الإعادة مرة أخرى هي لتدخل يحيى عطية الله ممتاز يحيى لانه كان هناك تخوف كبير بخصوص الدخول بصفه رسميه يحيى عطيه الطلاق كان في الموعد واهدى يوسف السيري الهدف لكن قبل قبل قبل قبل نتابع هذه العارضه كما قال وليد ديروا النيه كما قال وليد الركراكي ديروا النيه الكره تصطدم العارضه وتخرج بعد ذلك تجاوز ترحب والكرة تجاوز ترحب برافو برافو يحيى عطية الله يلعب في المنتخب المغربي يحيى عطية الله يلعب لك الكبير في الجهات اليسرى ولكن الكرة الماضية مرة فينا لو كان هذا مثالي أو لو كان هذا مثالي كان صفر حكم مثالي في هذه المباراة صفر عم الحكم مليح حكايه البرتغاليين يشيلك ولا ايه؟ شوط المباراة الأول المالا آه، المالا في تكتل ممتاز للمنتخب المغربي بهدف محافل لا شيء في الشوط الاول عنوانه يوسف السيري يعانق السحاب بل يعانق المشط هنا بكره راسيه وبارتقاء خيالي ومثالي بعد التمريره عرضيه ممتازه ليحيى عطيه برافو يا وصول في امتداد تطورات الشوط المباراه الثاني شكرا شكرا لكم على المتابعه ثم بداية الجولة الثانية الآن الكلمة تعود لمحمد سعدون الكواري في الاستديو شكرا لجواد واهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء شوط اول تاريخي في استمرار لرحله تاريخيه يقدمها منتخب عايز يجيب الهدف ولا ايه؟ الذي اسعد ولا يزال كل العرب في تجربه تاريخيه حتى الان ينتهي نصفها الاول على مستوى هذه المباراه استاذ بهدف من المقابل هدف رائع هدف جميل وتقدم مستحق لمنتخب المغرب قدم اداء رائعا في شوط المباراه الاول وسود الاطلس تزأر في شوط الاول من هذه المباراه هدف رائع للمصري هدف تاريخي لمهاجم ماليشفيليا منتخب المغرب في ارتقاء لا يوصف ارتقاء قد يجبر كل منازل التي تكفي المنطقه المحيطه تماما الى رفع سور المنزل

Nauzim Bud Sharif. Thank you.